Bale, lehenengo blokea korrika, korrika ja, manuaz, ba, eh, beste motzagoki, eh? Informazioa, bueltatuz lehenengo galdera, ze biltzaten lehenengo informazioa, lehenengo kompetentzian? Dena gutxi gara bera kontrolauta? Ez, ikusten duzu aukera asko daudela, ez? Informazioa bilatzea ez dela bakarrik, ba, Googlea dutea. Bigarrena, bueno, bigarrena, Europako markok esaten duen bigarrena jakin beharko genukena irakasleok, da Eh, komunikazioa, baina nik aldau indet ordena, ez? Egei guztia entzait orden honetan. Enbi da komunikazioa eta iruda edukien sorkuntza. Ordu ni pasatzen naiz, edukien sorkuntzara. Eta edukien sorkuntza mundua da. Imaginatu gaurko garai digital honetan. Zuek zer dakizu egiten? PowerPoint bat? Denak. PowerPoint baino sofistikatu dan zerbait? Prezi bat adibidez? zerbait online eginda, Google presentation bat, Google Slides soitakoa, bueno, bakizue mila kontu daudela, ez da? Beraiek, guain sartu dute eduki digitalen sorkuntza, eta esaten dute, bueno, jakin beharko genuke, eduki digitala garatzen, integratzen, saren daudenak hartzen, berregiten, aldatzen, egile eskubidea kontuan izaten, eta programatzen. Igual gehitxo, eh? programatzen, igual gaitxo. <laughs> ez, esaten dute ez ez, eh? Baina, egie da, eh, programazioa oso oso oso importantea dela, eh? Kontuatuko zate, gaur egun asko eskintzen ari dela umei begira ba, jakin dezaten txikitatik. Ze oso importantea da jakitea zer dagoen web horri baten atzen, ba, jakiteko eh, nundik nora jo dezakegun, eh? hori oso oso garrantzitsua da. Baina, bueno, hoiek denak, edukien sorkuntzan mila kontu eukiditzakegu aurrera iteko. Egin dezakegu PowerPoint bat, egin dezakegu taulak, irudia, grafikoak, diapositiba aurkezpen arruntak. Hortik hasi edo bukatu e, olako bideo tutorialak egiten, errex, errex daude tresnak web 2.0 erramintak sarean edo zer gauzaiteko. Nahi balin badeu, e, infografia bat egiteko, datuak ikaslei ba, txapa guztie sartu beharren modu bizualean emateko, bideo bat gauza berarako, guk egin dezakegu edo YouTubeen topau dezakegu beste norbaitek gu baino beto egindakoa. Egin ditzakegu olako kronologiak, denbora lerroak, egin ditzakegu jokoak ikasteko, multiple choice motatakoak, da Euskal Jakintza horria, Eh, euskera ikaslekin euskerako baliabideak egin ditugu azken, bueno, guain azken urtetan, azken bi urtetan geldik dago, baina hor daude ba, egindako baliabide guztiak eh? ega ikasteko, ez dakiz zer, zer. Orduan ikasleak ere sortzen jarditzak egu eta gero edukien sorkurtzaren inguruan ere, adibidez Google Classroom, ez dakite zautzen dezuen, Googleek dauke espazio bat, ba zuk jartzen dituzu tareak, eta esatik ez be, inberdezu mikroipuin bat, edo inberdezu ez dakiz zer, eta Google Drive, eh, Google Docs batekin, ez hautzen Google Docs, ez da? Ea gehienak. Ba, orduan, gertatzen zaizue bialtzen diezuenen lan bat Google Docsekin gero, hogeita margon bidapen jasotzen dituzuela, eta gero dena jarri behar dituzuela txukunduta karpetan eta roio badala ba, guain Googleek indu Google Classroom delakoa, eta horrekin ditzakezu, zuzenen sortzen dizu karpeta, denak antolatzeizkizu, eta gaina ematen dizu aukera, aldamenen nota jartzeko eta beraiei bialtzeko lan batena. Osak ez bani probatu, probatu ze honek lan aurrezten du pila bat. Baita ematen du aukera, klase aurrez aurreko klasetan, galdera bat iteko, tanatzen daunak eta inoiz ez duenak erantzuten, ba, erantzuteko, eta horrelako gauza oso sinpletarako, eh? Eta ja hortiken abiatuta, online ikastaro bat diseinatu dezakegu, bideoekin, eh, bestelako kontuekin, eh? Ezemuz lizentziak eta hori kontuan eukitzen ditezue, powerpoint bat egiteko garaian? Adibidez, sartzen mali mazue musika bat, kontuan eukitzen dezue, esku, eh, egile eskubideak dituen, edori, eta are garrantzitsuagoa edo maila berean. Ikaslei, inoiz eskatu diezue powerpoint bat egitea edo aurkezpen bat egitea? denak, ez? Edo bideo bat, edo zerbait. Horko irudiak erabiltzen dituztenak, esaten diezue egile eskubideak e, inbar dituztela, fijatu libreak diren edo ez? Oso importantea da, ze bestela aigea erakusten nahi gabe, ba hartu eta dena arlitekela, lapurtzen, aigea direktamente erakuste. Orduan, ba bueno, egile eskubideak oso oso gainetik jarrita Creative Commons lizentziak daude orain, eta Creative Commons lizentzia horiek ematen digute aukera, ba, bai men horiekin banatzen diren edukiak, ba, guk erabiltzeko, erabiltzeko, beti ere autorea aipatzen balin badugu, edo lizentzia bera jartzen balin badugu gure lanari, edo e, ez badugu ikutzen, beste ematen du ikutzeko, mosteko, edo zer gauza berregiteko aukera, Orduan daude, hainbat lizentzia, denok ezagutu beharrekoak. Hemen txauzkezu, eh? Eduie eskubideak eta lizentziak. Hau ezkuntzarako hau jakimarko genuke guk, eta ikaslei erakutsi beharko genieke. Eta gero, ba hori, Google-a jute mali mazate, imagenez, dau, eskuinen daukezue mas opciones, o more options, zeu aukera gehiago, segun zer daukezuen, nola konfiguratuta daukezuen, eta aukera horietan, dauzkezue filtrar por e, eh, licencia de uso. Intzazue, hor eskuin beran, azaltzen zaizue filtrar, y filtrar por licencia de uso. Orduan, ez zer jakin gabe, ne, licencia horien inguruan, ba, ikia, Creative Commons Attribution eta horiek oitatik hartzea, Ordu badakizue li, libreak izango direla eta hain behar dezuena beti da ipatu zein dan autorea, egon nundik hartu ez zuen eta bat. Bueno, bestela badaude guneak, ba hori egiteko. Bale, orduan, bigarrena, esan dugu informazioa, hoi dena jakin beharko genuke, bigarrena edukien sorkuntza mundu bada, nahi den guztira ino, garatu gure kompetentzia hori, eta beste alde batetik, komunikazioa eta kolaborazioa. Komunikazioa eta kolaborazioa, e, suposatzen da, jakin beharko genukena, da teknologia digitalaren e, bitartez, elkarrekin aritzea, teknologia digitalen bidez ba, partekatzea, sarean eta bar, online hiritargoan parte hartzea teknologia digitalak erabiliz, teknologia digitalen bidez kolaboratzea, netiketa eta identitate digitalak udeatzea. Orduan, ez hau netien zaizuen netiketa terminoa? Ez, ez, normalen ez da izaten, oain ikusiko dugu. Teknologia digitalen bidez elkarri eragitea, eh, bideokonferentziak, e, gaixo dagoen, Skype, gutxi gora bera, gero eta gehiago mudikorraren bidez, olako hiek erabiltzea, baina eh, lanean elkarrekin egoteko, partekatzeko, Google Drive eh, modu kolaboratiboan lan egiteko, eta barrez, hortxa auskezue, adibidez, testu bat egin ikaslek, guk eh, komentarioak edo iruzkinak idatzi, zuzenketak egin, besteak esan ados dagoen edo ez, hori dako mm, online edo modu e, teknologia digitalen bidez kolaboratzea. Eta ni etiketa da, beste termino bat interesgarri dana, da etiketa net etiketa, etiketa en la red. Hau da, buenos modales edo ondo, ondo portatzea edo ondo jardutea sarean. Eta ordun badaude horrelako kontu batzuk, adibidez. E, zuek idazte mani badezu WhatsAppen dena maiuskulaz badakizuek arrasika izatela. Horrean ba hori netiketa arau bada, adibidez, ba, eta netiketa dira, ba bueno, korreo batean nola idatzi, korreo bat, adibidez, ba, txapa sartu beharren, ba, euki kontuan, ba, bestearen denbora urrezkoa dela eta preziatu dela eta ordu nalik eta motzena, edo beste gai bati erreferentzia egin behar badiogu alik eta errazen ustea beste pertsonari denbora galez dezan, orduan foro batean sartzen zarenean ba nola gurtu edo ez, edo nola jardun foro batean, eta horrelakoak, eh? netik eta arauak izango dira, Emotikoen noen erabilera, hoi dena. Eta identitate digitalaren garrantzia ere, bueno, aipatzen da, Europako markoan, eta identitate digitala ez bakarrik, bueno, e, nik hemen ikusten dut adin guztietako jendea, eta zuek, zuetako askok, hasiko zeate toki baten, eta bukoko zu beste nun baiten, edo, bintzat, garapen profesional bat egin nahiko bat zenute, garrantzitsua izango itzateke identitate digitala ondo kudeatzea. Badakizue gaur egun, lanak bilatzeko eta hori lehenengo gauza, bueno, kurrikuluma suposa egiten da, dauzkezun tituluak eta bar, eta gero egiten da bigarren gauza, e, o lehenengoa da zure presentzia digitala begiratzea. Eta ez da, e, segunda ze lanentzako, e, e, hain importantea da, bueno, ez da importantea ez eukitzea, ze asko kesatzen, eh, ez dauk ondo, ze ondo, baino hori ere kontra e, eh, jarlitek ez, gaur egun gogita bat garrendeko gazte batek, ez bali badauke presentzia digital bat ondo zaindua ondo kudeatuta, ba, baita horrek ere bere horretan badauke esan nahi, ja, eh? eta hori jende asko, edo enpresa asko ez duten nahi eh, ez daukean, nahi dute jendea, kompetentia dana digital, identitate digital bat garatuta duena, eta barre, identitate digitala izan gintzateke, sarean, guri buruz dagoena edo guk nahi deguna egotea, gehi beste guri buruz eh, reputazioa eta barre. Eh? Bueno, hoi oso oso gainetik pasauta, eh? Eguko benuke asko itzaiteko. Klik ez, klik. Klik a klik.